今日は力の抜き方についてお話ししますこの余計な力を抜きたい抜きたいこれに一番いい稽古方法っていうのはねかかり稽古なんですよ百秋武道具店の動画必殺力み面力み面力み面力み面力み面 軽やか麺軽やか麺軽やか麺コテコテ軽やか麺軽やか麺軽やか麺ええー、なめっちゃええな力を抜くにはどうしたらええんかなこんにちは百0 0キューブカブテンヌガですさせますか今日は力の抜き方についてお話ししますもっと楽に打てまた力んでる力を抜け どうして打つ時にいつも力が入ってしまうんでしょうか確かにそう言われてみると上手い人って尊敬して立ち上がった瞬間から肩とか力抜けてるよねああいうのやりたいよね今日の動画を見るだけで力を抜いて打てるようになる方法がわかりますできるだけ分かりやすく説明しますので今日もご覧くださいじゃあ早速だけどこの余計な力を抜きたい 抜きたいこれに一番いい稽古方法っていうのはねかかり稽古なんですよおいおいかかり稽古かよ来たよそうなんですかかり稽古なんですよかかり稽古が一番力が抜けるもちろん楽とは言ってないよしんどいよでも騙されたと思って聞いてくださいかかり稽古の目的には実は2つあるんです1つ目はスタミナや持久力がつく多分みんなこっちのこと考えてると思うの でももう一つ目的があってその2つ目は力を抜いて力のいらないような打ちができるようになることなんです楽に打てるようになることこれが係稽古のもう一つの目的なんですで今回はまさにこっちなんですよねおいおい係稽古なんていつもやってるけど力なんて抜けていかないけどそれは係稽古のやり方が間違ってるんですどういう係稽古をやったらいいか 次の話を聞いてくださいただがむしゃらに打っていくのがかかり稽古じゃないですよがむしゃらに打っていくだけのかかり稽古っていうのは多分余計に力が入ってしまってただ疲れるそれだけですもしかしたら最初言った持久力とかスタミナはつくかもしれないけど2つ目の目的なんだった力を抜いて打てるようになる これがやっぱりなかなかいつまでたってもがむしゃらに打っていくだけじゃできないんですよねそこでどうしたらいいか友達同士じゃなくて上の先生にかかっていくかかり稽古をちょっと思い出してほしいんです多分上の先生にかかっていくかかり稽古ってしんどいよねもう何本もやってる何本もやってるもう力ない腕上がらない そんな時になぜか1本スパンと最後の最後にいい面打ちができたりするんですなぜか最後の最後で姿勢を崩さず綺麗な1本が打てたりするんですもう体に力残ってないよね力残ってないのに綺麗な面が打てたすなわちそれが最小限の力ほとんど力力まずに打てた面ってことなんです だってもう体の中にはパワー残ってないじゃないもうヘロヘロじゃないパワー残ってないのにまっすぐ打てるんだから先生は講談社の先生っていうのは実はそのこと分かってて分かっててみんなにガンガン打ってこさせてるんですみんなの綺麗な力を使わない力んでない面を引き出そうとしてくれてるんです いやそれは分かってるんだけどもう疲れてくるとどうしたって姿勢が崩れちゃうんですそう多分今のままのかかり稽古だと姿勢が崩れちゃうんですよそれにはあるポイントがあるんです次の話を聞いてください一番手っ取り早く力が抜けるようになるためにはくたくたになるまでかかり稽古をやることなんです力をもう残さない力ゼロ 力ゼロになるまでくたくたになるまでやるっていうのがポイントですその理由としては元気なまままだ力残ったままかかり稽古の練習が終わってしまうとそんな稽古だといつまでたっても力は抜けていくようになんないんですもうくたくただ腕上がらないもう顎上がったもうヘトヘト足も全然動かないこれが欲しいんですこれが欲しいの差がつくのはここ 力が抜けるようになるかどうかはくたくたまでやるかどうかなんですそしてくたくたまでなった時最後の最後で差がつきますもう一回いくよくたくたになった時最後の最後で姿勢を崩しちゃった場合と姿勢を崩さなかった場合2つ考えられるんだよねもうくたくただよ腕も上がんない顎も上がったもうしんどいっていう時に 姿勢を最後崩しちゃったら振り出しに戻るです反対にもうくたくたになった最後の最後で姿勢を崩さずに最後1本をまっすぐ打てたそうした時に力が抜けた打ちができるようになるんです最小限の力で正しく打てたっていう意味なんです ヘトヘトの状態もう自分で無理やり追い込んでヘトヘトになったその状態で姿勢を崩さず正しいフォームで打てたそれはすなわち最小限の力で打てたっていうことになるんですこれを繰り返していくともう力入れたような打ちなんか到底できないからもう自然に力が抜けていくっていう話ですねそう言うと多分大人の方からこういう反論があると思うんです いや学生さんはいいけどちょっと大人はきついよねかかり稽古はいや周り誰もやってないしえ俺だけすんの多分大人の人ほどこの罠にはまってしまうと思うんですだからいつまでたっても大人の人大人になってから剣道を始めた人が力が抜けていかないんですそういう人ほどこういう力の力んだ剣道してしまうのはそれが原因です 大人の人でくたくたになるまでかかり稽古やる人ってあんまいないでしょもう地稽古ばっかじゃないだから力がなかなか抜けていかないんだと思いますまあそう言われたら多分そうでしょもうちょっと想像してみて周りに力の入った力んだ剣道してる大人の人がいたら多分その人かかり稽古やってないでしょ多分そんな気がします まあ、この話が参考になるかどうか分かんないけどあの僕の通ってる道場ももう常にはもう自稽古大人のクラスはもう自稽古だけなんですよね自稽古だけなんだけどある先生は、まあ、あの元あの地元の剣道連盟の会長先生なんだけど僕の時だけねやっぱりり稽古になっちゃうんですより稽古になっちゃうもう毎回毎回毎回毎回もうね力力んで打ってる場合じゃないんですよねしんどいからねでそうやって気が付いた時にはやっぱり力があれなんか最近抜けたなっていうのができるようになる やっぱりそういういいところ本当にあの勉強になってますか大人ほどかかり稽古をやりましょう以上が力を抜くのに一番手っ取り早い方法のお話でしたまとめると力を抜くのにはかかり稽古だよかかり稽古には2つの目的があったんだよ1つはスタミナ持久力をつけるこれはいつもみんなが思ってるかかり稽古の目的もう1つは 最小限の力で打てるようになることこれがもう一つのかかり稽古の目的だったんだよねそのためにはくたくたになるまでかかり稽古をやるとそして最後姿勢を崩さないと力が次第に抜けていくって話でしたそして大人の人ほど一緒に僕と頑張りましょうかかり稽古やりましょうって話ですまあいつもやってるかかり稽古だけどちょっと見方を変えて